Guten Morgen. Heute ist Pfingstmontag, der 10. Juni 2019. Wir sind hier auf dem Schneeburghof, Stellplatz für Wohnmobile mit Restaurant und sehr schön gelegen. Und ja, da sind wir gestern angekommen und heute unternehmen wir jetzt einen Spaziergang nach Meran.